अम्बिका अर्याललाई मञ्चमा बोलाउँदैछु के ल्याउँ कसैले के ल्याउँ कसैले माइती देश आउँदा सब थोक यहीँ छ के ल्याउँ कसैले माइती देश आउँदा सबथोक यही छ मसँग त शरीर मात्रै छ हजुर आत्मा यतै कहीँ छ आँखा उघारेर चिहाएको पहिलो दृश्य यहीँ छ आँखा उघारेर चिहाएको पहिलो दृश्य यहीँ छ मैले देखेको पहिलो किरण यहीँ छ मैले सुनेको पहिलो ध्वनि यहीँ छ मैले पहिला छोएका छामेका चाखेका अनुभूति यहीँ छ मनका ताना बाना बुलेर कल्पनामा सँगै डुलेको जुन यहीँ छ औला राची राची गन्न सिकेको नौला तारा यहीँ छ घाम बेसी खोला नाला छागा छहरा मै नाच्दै गाउँदै उक्लेको पहरा यहीँ छ चरिँदै बुरुक्क उफ्रदै हाँगा हाँगा डुलेको आँप बेलाउती नास्पाती लिची र पदेलका बोट मै लड्दा भाँचिएका हाँगाका खोट यहीँ छ भाँचिएका रुखका रेलदेखि गुवाई गट्टा चुङ्गी हुतुतु चाइफड्के यति नाना फाट्योका खेल यहीँ छ चह चुइकिने बरका जरादेखि कोहो सोधेर हैरान पार्ने चरा छ जहाँ पुगे पनि यो ज्यान दुःखमा दसौँलाई जोडी भाग्ने अकला आदिमूल र मनकाममा छ बोल्न सिकाउने हिँड्न सिकाउने पढ्न सिकाउने कखरा चिनाउँदै लेख्न सिकाउने धुलौटो यहीँ छ जिब्रोमा अनेक स्वादको भोजन गराउने चुलो अनि सिलौटो यहीँ छ बालापा यहीँ बालापन यहीँ छ मन ध्यान यहीँ छ दिलो ज्यान यहीँ छ सपना जपना यहीँ छ मसँग के छ र ल्याउँ जननी हर्ष उन्मा चञ्चलता चपलता सब थोक यहीँ छाडेर रित्तो र खोक्रो बनेपछि तब भन्दैछु फेरि सब थोक यहीँ छ सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेरो हातमा यहीँ छ के ल्याउँ कसैली म मेरो हातमा यहीँ छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद काठमाडौँदेखि हाम्रो परिवेशमा आएर हाम्रै परिवेशलाई समेटेर यो मिठो कविता तयार गर्नुभएको रहेछ आदरणीय कवि अम्बिका आर्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद